هقول لك انا <laughs> مش هنخرج خالص <laughs> لا هنخرج زي ما انا دخلت مراتك ايوه يا عمك مراتك مستحيل

Thank you. Mm-hmm.